Всем привет! С вами Ксюша Коши, и сегодня мы играем в танки онлайн. Итак, выбираем битву. давайте-ка просто так, типа не команду на, комен... на команду, а вот сами за себя. ДМ а или как-то вот. А, быстро! Отлично. Нет. Быстро. Далее, далее, далее, далее, далее. Быстрее, быстрее. Ну нет. Убил. Все-таки он меня убил. <laughs> Не могу. О, уже конец? Серьезно? Как скажете. Одна смерть? Нет, сто. Должно же быть сто. Странно. Хм. Опа, опа, опа. Быстро убиваем. Убиваем. Нету, умираем. Угу. <laughs> Очень смешно, конечно. Конечно, очень смешно. Ты застрял? Я тебе помогу. Ну, помогла, да? Ой, сорян, если не очень, конечно. Но я правда старалась. Угу. Хм, я знаю, где он, но... А, типа, это пишется моя смерть. В смысле, не моя, а... А чья? А чья тогда? Нет, нет, ну только... Ну ладно. Это лучше, чем если бы он Что-то с ФПС происходит непонятное. Эх. А? Интересно, это плохо или хорошо, что сейчас происходит? Мне так просто и интересно вообще. Стой. Стой. Стой, ты, стой. Да, я тебя убил. Ты убил его. Катя, это была моя добыча. Ксюша, зверь. Ксюша, зверь. Угу. На -на -на -на. Сейчас тебя должно быть очень легко убить. Ну же, да? Ну, это было не очень легко, но вот что-то. Нет, меня убили. Это про 13, он как, как зверь. Да, лучше я добью. Ну уже давай. О, да, убил ха-ха-ха не попал. Ну, не то что ха-ха-ха, просто... Попал, теперь попал. Молодец. Что ж. Нет, не молодец. Но хотя бы в этой игре это уже вторая попытка нормально снять ну, видео. И Походу, это будет очень удачная попытка. Убила. Так, что происходит? Почему? Почему так происходит? Так, тебя убить, тебя убить и, пожалуй, тебя мы попытаемся убить. Убьем и... А, нет, и меня сейчас убьют. Ну да. Ну, не все же коту масленица. И самому умереть надо. Ну, нет, не надо, конечно, но... Давай, давай, давай. Умри, умри, ну пожалуйста. <laughs> Так я ведь его почти добила. Угу. Удивительно просто. На -на -на -на -на -на Странный там. У него слишком сильная пушка. убила. Не надо, не надо. Ну, как скажешь. Давайте докачаемся до следующего уровня, и на этом будет конец серии. И интересно, что же ждет нас с новым уровнем? Интрига? О, так назову серию, да-да-да. <laughs> И вот прям ну ладно, так не получится. Сейчас, давайте. Получается, надо вот так. Раз. Убью. Убила, ну же, ну же, ну же. Два.